Thank you. é que tem energia, carrega o telefone, fazes tudo lá mais ou menos, aí estás seguro. Quanta iluminação, energia para acender, para ligar o tá, telefone, está é. tudo tá ligado. Tá Agora mas imagina lá quanto é que pode dar. É, Deve estar muito, muito caro. É isso. Mas isso é muito bom para mim, porque ali na minha casa eu não tenho energia. Não tem é, energia. Então, é, então, de noite não preciso usar o tá candeeiro, não preciso levar o telefone para carregar para na carregar escola, na na minha própria casa. Tem luz. Tem luz, acabo ficando tudo simplificado. existe difficult because they haven't used it, some, they haven't seen something like this. And then instead of that, if it was something that they have seen before, they could, and knowing the price, they could say, ah, okay, I saw this bag somewhere like this and it was costing this, but they haven't seen it. They don't imagine how, how, much it costs. Para mim, vendo a pasta <laughs> é uma admiração e sei que já é muito, é muito importante para Eh, comunidade. Vamos lá ver, já tem uma lâmpada, eh, para iluminar e tem um carregador através de bateria. Por exemplo, nas comunidades há problema. Se for ver a comunidade, as pessoas têm que dirigir a um local onde tem uma bateria, ou um inversor para carregar o telefone, eh, no sítio onde não há energia. Agora, com uma pasta desta até pode ser útil. E já tem uma lâmpada que pode iluminar o que já é importante e que é a base, um telefone para comunicar e uma, uma lâmpada para iluminar. É uma tecnologia fácil de, de usar. Quanto custaria esta tecnologia? Eu queria saber. Ah, só. Ok, esta tecnologia aqui no nosso país, eu penso que ia custar mais ou menos uns 3 mil meticais. 3 mil? Tendo em conta que facilita a vida da, da, da pessoa da comunidade, por exemplo, né? Yeah, no nosso país, pá, a tecnologia custa caro porque temos que importar dos outros países. No caso, esta pasta, esta tecnologia vem dos Estados Unidos da América. O nosso país não produz, importa tudo, então as coisas ficam caras, ficam puxadas. Se nós produzíssemos aqui, no Moçambique, é, estaria barato, de fato, né? logicamente. Agora, como vem de fora, vem dos Estados Unidos, pá, o dólar está muito alto, pá, então acaba sendo este produto muito caro. Estava a ver que há a possibilidade mesmo de, de, de um alfaiato fazer umas pastas dessas. É só necessário as componentes que estão aqui, tecnológicas que estão aqui na pasta só para completar. Penso que é possível e pode ajudar bastante, pode ser uma coisa boa, com menos custo. Tirando a bolsa e se tirando a tecnologia, é até ah, podia estar a meio de 50 dólares, 5 dólares. Com a tecnologia, iria aproximar uns 10, 15 dólares. Estou sempre a subir aos meus pais. Um forte obrigado, obrigado. ao universo.